<laughs> Eh, pues son, son 10 años, ¿no? Estás celebrando ahorita. Muchas felicidades. Muchas gracias. Eh, de esquemas juveniles eh, a hoy en día, ¿no? justo cerraste con, al final fue al siguiente nivel. ¿Qué está pasando ahorita en este nivel de tu vida? Mm, bueno, estoy disfrutando mucho de mis conciertos en vivo, que es algo que empecé a disfrutar más o menos en este último año. Desde que integré la danza a mis shows, creo que todo... O sea, he sentido la real comunión entre mi música y un espectáculo en vivo, porque yo como hago música electrónica, em, siempre he estado buscando, buscando la banda, la banda, que aquí, que acá. Entonces cuando encontré a Tuyen Benet, que es mi coreógrafa, empezamos a trabajar en los shows, creo que este nivel es el nivel...